السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان همام شابا في مقتبل عمره يحلم هذا الشاب أن يصل إلى بيت الله الحرام. في يوم من الأيام قال له والده سنذهب بإذن الله تعالى إلى مكة. طار الولد فرحا أنه سيذهب إلى بيت الله الحرام. بدأت الساعات والدقائق والأيام تمر ثقيلة على قلب همام يتمنى الاستعجال حتى يصل إلى اليوم الذي ينتقل فيه من تلك الدولة من بلده إلى بيت الله الحرام جاءت ساعة الصفر ثم أخبر والد همام بأنه غدا هو موعد رحلتنا عن طريق البحر إلى ميناء جدة ثم من جدة إلى مكة استعد همام ولام تلك الليلة وهو في قمة أحلامه وسعادته أنه سيصل إلى بيت الله الحرام ركب ركبت العائلة السفينة وانطلقوا ذاهبين قاصدين بيت الله الحرام كان همام يحلق في الفضاء في كيف ان يصل الى بيت الله الحرام بينما الاسره تتناول طعام الغداء حاول همام أن يتسلل من أسرته من أجل أن يطلع على البحر وينظر إلى آلاء الله عز وجل انسحب وانسل همام من بين أهله ثم ذهب إلى أعلى السفينة سار حتى وصل إلى أول السفينة بدأ همام ينظر إلى البحر وإلى هذه السفينة الكبيرة وهي تشق عباب البحر فأراد أن ينظر أكثر وأكثر حتى فجأة سقط همام في البحر دون أن يعلم به أحد صرخ همام يمينا يسارا يا ناس أنقذوني أنقذوني لم يسمع به أحد من نعمة الله تعالى ورحمته بهمام كان شيخ في الخمسينات رآه يذهب إلى أول السفينة سمع صراخ همام انطلق ضرب آه، صوت الجرس الإنذار اتبعه في البحر وقفز هذا الشيخ الخمسيني في البحر لإنقاذ همام هرع الناس المسافرون الذين في السفينة لإنقاذهم حتى يسر الله تعالى تم إنقاذ همام كان همام في قمة الحرج اعتذر من والديه على هذا التصرف الذي احرج نفسه واحرج اهله واساء الى اهله من حيث لا يشعر ثم ذهب يبحث عن ذلك الرجل الذي انقذ حياته حتى وجده فقال له شكرا لك على انقاذ حياتي رد عليه هذا الرجل بقوله قال ارجو ان تكون حياتك مساويه لهذا الانقاذ ارجو ان تكون حياتك مساويه لهذا الانقاذ بمعنى هل حياتي وحياتك لها قيمتها هل لنا بصمه في هذه الحياه بحيث تستحق ان تنقذ من هذا المازق الذي وقعت فيه ما هو اثرك في هذا الكون ما هي ايجابيتك ما هو اثارك في هذه الحياه هل هناك اعمال قمت بها ترجو ثواب الله تعالى وتخشى عقابه هنا ستكون حياتك لها قيمتها ولذلك الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فهل انت حققت هذا الهدف في حياتك اذا فعلت ذلك فانت تستحق الانقاذ من هذا الرجل الخمسيني وغيره أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته